huu. Kwa mujibu wa mwandaaji wa show hizo UK uh, Global Entertainment, sehemu atakazofanya show Diamond Platinum ni pamoja na Atlanta, Washington DC nchini Marekani na Sainto na Minneapolis, Los Angeles, New York, Los Vela, Arizona Boston, Houston pamoja na Dallas. Tayari msanii mwingine wa Bongo Flava nchini Tanzania, tunazidi kupeperusha bendera ya Tanzania kama ifuatavyo, na huyu hapa ni Harmonize, Harmonize kutoka Konde Gang CEO, naye anatangaza kuanza ziara yake ya kimuziki nchini humo Agosti 28 mwaka